सब्सक्राइबर करवा दीजिए और गेवा भी में पार्टिसिपेट लीजिए हो सकता है कि अगले विनर आप हों तो जो भी विनर होगा उसको 200 या 300 डायमंड का टॉपअप दिया जाएगा सो तो चलिए अब चलते हैं गेम देखते हैं तो भाई सामने बहुत तगड़ी तगड़े तगड़े प्लेयर हैं देख पा रहे हो रोहित के ओनिक ओनिक है एक तो और हम हमारी टीम पार्टनर देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली आईडी थी उस पर ही थे जितने भी दोस्त थे हमारे वो लॉक हो गई जैसा कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में तो ये प्लेयर हमने उठा लिए थे तो एक को हमने नॉक कर दिया हेडशॉट के साथ तो हम इसको रिवाइव दे देते हैं चलिए और हमने इनको बोला था कि हम हार सकते हैं या जीतते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो हम यूट्यूब पर ज़रूर डालने वाले हैं तो वादे के मुताबिक हम इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करेंगे और वैसे भी हार या जीत से क्या फ़र्क पड़ता है यार गेम तो गेम है मनोरंजन कस्टम जस्ट फन के लिए था तो गाइस इसको सीरियसली मत लेना वो भी अच्छे प्लेयर थे वर्ल्ड प्रो प्लेयर देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूवमेंट मूवमेंट बंदे की मूवमेंट देखो आप अबे मजा आएगा ना भिड़ो जब आईडी से आया था और एक राउंड पहला राउंड पर हम जीत चुके हैं तो गाइस क्या लगता है आपको जीतेंगे या हारेंगे कमेंट में जरूर बताइए कि कस्टम आपको कैसा लगा भाई लोगों हमारी टीम हमारी टीम पार्टनर बड़े गजब के आए हैं जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं और ये जो है एक नंबर तो बहुत बहुत ही गजब का प्लेयर है इसको आप देखिएगा जरूर हाँ! गाड़ी बंदा एक नंबर का नुबड़ा है <laughs> गेम बहुत सीरियस है तो हम कमेंट्री पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं गेम खेल गेम खेल रहे हैं क्योंकि यार मैं मोबाइल से खेलता हूँ पी पीसी पर नहीं खेलता हूँ मैं पीसी है बट उस तो मज़ा नहीं आता मोबाइल प्रैक्टिस है पीसी पर प्रैक्टिस भी नहीं है मोबाइल पे तो प्रैक्टिस है थ्री फिंगर खेल लेता हूँ बट पीसी पे नहीं है तो गाइस समझ रहे हो ना देखो बंदे की मूवमेंट देखो क्या अच्छा लगता है हम इसको मार पाएंगे अगर इसको मार देते हैं तो लाइक जरूर करना हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द मैं फिर से बताना चाहूँगा हंड्रेड सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो फटाफट से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर लें बहुत बढ़िया बहुत मस्त चल रहा है हमें सीरियस दो राउंड हम जीत चुके हैं उम्मीद तो है कि हम शायद पूजा ले पाएँ बट अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दो राउंड जीते हैं हमें हो सकता है वो कम कर लें everything is possible desert eagle भी नहीं है यार डेजर्ट ईगल होता तो और मज़ा आता तो गाइस कमेंट में जरूर बताएं कैसे डिगल से कौन कौन वन टैप मार लेता है वो भी बहुत अच्छा कौन कौन कौन कौन डेजर्ट टिकल किंग मिक्स बन चुका है तो भाई लोग हमारा एक पार्टनर मर चुका है अब दो बच्चे हैं सामने तीस प्लेयर्स हैं चलिए देखते हैं आगे क्या होता है तो ओ भाई देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों मेरे पीछे पड़ चुके हैं क्या अच्छा लगता है मैं मार पाऊंगा ओ दूसरा प्लेयर भी नॉक मैं अकेला बचा हूँ तो गाइस ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है नामुमकिन तो है शायद मैं मर जाऊंगा जाऊँगा इसको हार जाएंगे हम शायद जो तीनों एक साथ आ गए हैं और ये रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का प्लेयर बहुत ही तगड़े हैं जैसे कि हमने आपको बताया था और आपको पता तो चल ही गया होगा Отмевала разум, убивала Тем не менее я рядом был и सामने वाले प्लेयर्स जो है मिक्स सेवन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसने भी मिक्स सेवन ले लिया देखते हैं और क्या होता है जीत पाते हैं नहीं जीते हैं नहीं बस हम तो आपको मनोरंजन यहीं कराते रहेंगे कस्टम की और भी वीडियोस फनी फनी लाते आएंगे कमेंट में ज़रूर बताइए एक कस्टम की वीडियोस लेके आए यस यस रैंक की और आप हमारी वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो गाइस तो पूरा वीडियोस देखा करो और लाइक कर दिया करो यार और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो उससे हमें इंकरेजमेंट मिल जाती है फीडबैक मिल जाता है वीडियो का यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में I'm बहुत ही सीरियस गेम प्ले चल रहा है इस समय उन्होंने हमें चैलेंज किया था चैलेंज और एक नॉक हो चुका है हम इमोट नहीं दिखाएंगे इसको क्योंकि legends never so emote headshot के साथ एक कंफर्म और हमारा एक हमारा भी एक प्लेयर नॉक है सामने वाला का भी एक प्लेयर नॉक है देखते हैं क्या होता है प्राइवेट कोई बाद मिल जाएगा जब तक हम पहुँचेंगे हाँ गाइस जब बाद मिल जाएगा अभी नहीं वाला है पास अरे भाई भाई इसको बाद मिल गया और अरे नॉक भैया आगे बढ़ ले क्या लगता है मार पाऊंगा मैं और ये रेड नंबर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपका मनोरंजन हम यही करते रहेंगे और कमेंट में आप जरूर बताइए कि हम अपनी एक नई आईडी से लेके आए या नहीं ये हमारे पार्थ भाई की आईडी है हमारे चैनल पर पार्थ हम दो ही लोग हैं पार्थ और जो है पार्थ और एस के तो एस के में हूँ अभी मैं पार्थ की आई डी खेल रहा हूँ मेरी एक आई डी लॉग की है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए मैं दूसरी आई डी ले लूँ या नहीं आप फटाफट से सब्सक्राइबर करवा दीजिए यार हंड्रेड सब्सक्राइबर करवा दीजिए अगर फाइव हंड्रेड अगर फाइव हंड्रेड तक आप लेके जा सक जाते हो तो एक नई आईडी हम जरूर लेंगे बातों के चक्कर में नौ हो गए हमारे पार्टनर को आप देख ही पा रहे हो कितना बढ़िया खेल रहे हैं प्रो कितने प्रो पार्टनर है हमारे अरे एक नंबर ओपी वाह वाह देख बंद करवाओ यार बंद करो इन्हें बंद कर भाई सामने वाली टीम ने कमबैक कर लिया अब गेम और भी तगड़ा हो चुका है तो आप बनी रहिए गेम में आपको तो मनो आपका तो मनोरंजन होने ही वाला है मजा आएगा आपको देखने में और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कस्टम जस्ट फॉर फन हमने फन के लिए कस्टम बनाया था कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था बस ऐसे ही कस्टम करा था फन के लिए रैंडम प्लेयर्स के साथ गाइस ये लोग स्ट्रेटजी से खेल रहे हैं ये तीनों प्लेयर एक साथ आते हैं और हमारे प्लेयर तो आप जानते ही हो सब देखिए देखो अब मैं मैंने तीनों प्लेयर अलग अलग घूम रहे हैं मैं नॉक हो गया ये देखो बताओ यार हद है मतलब यार दोनों के दोनों नूबड़े पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं यार हद हो गए बिल्कुल तो देखो किल तो देखो आप बताओ कितना गंदा खेल रहा है मतलब ये तीन नंबर तो बताओ हद दो यार ये भाई वही तो बताओ यार हद है कितना नूबला बंदी खेल रहा है एक खेल बताओ सामने वाली पार्टनर सामने वाली टीममेट्स के आपने खेल देख ही लिए होंगे तीनों ही बहुत बढ़िया खेल रहे हैं Я चलिए देखते हैं क्या होता है ये जीत पाते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि ये टू वी वन कर पाएगा मैडी लगा भाई डी लगा देखिए आठ किल तीन किल सबसे बढ़िया खेल रहा है सामने ऑनिक आठ किल हो चुके हैं उसके और ये हम थ्री बी थ्री हो चुका है गाइस खराब सामने वालों ने कम कर लिया है अब देखते हैं आगे क्या होता है गेम में बने रहिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें गाइस यार पहली टीम ऐसी मिली थी जिसकी स्क्वाड इतनी तगड़ी थी और हमारी स्क्वाड थी नहीं ज़्यादा अच्छी तो ब्लू इतनी गंदी तरह से मतलब इन्होंने तीन राउंड हराया अब आगे वाले तीन राउंड देखते हैं एक अकेला ही बंदा है मैं ही अच्छा खेल रहा हूँ दोनों पार्टनर तो पता नहीं कैसे खेल रहे हैं कोई नहीं अगर हम ये राउंड हार भी जाते हैं ये मैच हार भी जाते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि इसका अगला पार्ट हम लेके आए या नहीं इसका अगला पार्ट जरूर लाएंगे अगर आपने कमेंट में बोला तो वरना कोई बात नहीं मैं तो फन के लिए किया था और जी तो रात हार तो चलती ही रहती है कमेंट में ज़रूर बताइए बताइए बंदा बहुत प्रो है देखिए ओ भाई नुबड़ा इमोट दिखा रहा है गजब बेइज्जती इमोट दिखा दिया बंदे ने बताओ और हमारे बंदे तो छुट्टियां हैं ही देख ही वाह वाह बेटे वाह मौज कर दी तूने तो वाह भाई एक नंबर चूतिया प्लेयर पकड़ के लेके आए हम देख देखो चीज देखो हद मतलब वाह नोड़े बने नॉक तो किया चलो कम से कम भाई भाई भाई क्या ही कर सकते हैं हम भाई वन वी वन की बात अलग होती है और स्क्वाड में तो आपको पता ही है हमारे साथ स्क्वाड के पार्टनर्स अच्छे होते हैं उन्हें सहारा मिल जाता है यार एक दो राउंड में स्क्वाड बढ़िया होनी चाहिए अगर किसी को भी हमारी स्क्वाड में ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप चाहो तो वन वी वन कर सकते हो मुझसे उसमें आपको गेम प्ले तक पता पड़ ही जाएगा वन वी वन में तो मैं अच्छे से खेल लेता हूँ बट स्क्वाड वर्स स्क्वाड में स्क्वाड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्क्वाड कैसी है आपकी इस आईडी में तो यार फिस्ट की स्किन भी नहीं है ये जो दूसरी वाली आईडी थी उसमें फिस्ट की स्किन वगैरह सब कुछ थी तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है इस आईडी से खेलने में बट अब मैंने गेम प्ले पर ध्यान देने लगा हूँ पहले मैं कलेक्शन पर ध्यान देता था कि कलेक्शन बढ़िया होना चाहिए बट अब कुछ टाइम से मैं गेम प्ले बेटर कर रहा हूँ अपना तो अभी इतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ but practice makes man be perfect एक नॉक हो चुका है हेड के साथ प्यारे से दूसरा बंदा बचा है तो क्या लगता है ये एक एक करके आए तो तो जरूर हो जाएगा ओ भाई शॉट भाई भाई भाई क्या ही शॉट मारा ओपी तो गाइस कमेंट में जरूर बताइए कि अगला पार्ट हम इसका लेके आए या नहीं रिवेंज लें या नहीं सामने वाली टीम बहुत ही तगड़ी आई है गाइस मैं तो अपना पूरा पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप किल देख सकते हो मेरे थोड़ा सा नुबड़ापंथी दिखा दी हम लोगों ने इस कस्टम में इस चक्कर में शायद हम हार जाएंगे देखिए सात किल मेरे हैं और टीममेट्स के तो आप देख ही सकते हो एक का एक किल और एक के तीन किल क्या ही कर सकते हैं अबे भाई यार जाने क्या कर रहे हैं यार ये सब नॉक होते जा जा रहे हैं यार दिमाग खराब कर रहे हैं ऊपर से ग्लिचर हो रहा है नेट जाने वाला है चलो ठीक हो गया ब्राइटनेस यार ऑटोमेटिकली लगा रखी है मैंने तो कम हो जाती है चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी चलिए ग्लू बॉल्स तो हटाते हैं हम तो देखो हमारा एक पार्टनर बचा हुआ है देखते हैं वो क्या करता है ब्लू हटाने की कोशिश ओ भाई दो बंदे ओ भाई मार दिए दोनों ने गाड़ी गाड़ी यार इनकी यार अब देखिए आप हमारा जो प्रूफ लिया पार्टनर ओ भाई ये क्या ही कर रहा है मतलब तगड़ी कैंपिंग कर रहा है कस्टम में कौन कैंपिंग करता है यार हद है मतलब बिल्कुल ही नुबड़ा है भाई ग्लूबल ग्लूबल लगा के नुबड़ा वाह मौज कर दी बेटे तूने तो सो तो गाइस यार इसने जो है लास्ट राउंड में उन्होंने बोला था हमको कस्टम के बाद कि इसने ग्रेनेड ग्रेनेड भी कर दी थी जबकि हमने मना किया था कि हार जाए बोले बट ग्रेनेड नहीं करना है ग्रेनेड नॉट अलाउड बट इसने उसके बावजूद भी ग्रेनेड कर दिया था तो वो लोग बोल रहे थे इसमें हमारी गलती है ग्रेनेड की मना थी और इस नुबड़े ने दो प्लेयर नॉक कर दिए हैं देखते हैं आखिरी ना कर पाता या नहीं ग्रेनेड नहीं करना चाहिए था इसको हार जाओ बोले बट चीटिंग नहीं करनी है चीटिंग नॉट अलाउड इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं देखिए नोबड़ा तो है ही हमें मालूम है चीटिंग करी इसकी वजह से हम हार गए पूरा का पूरा कस्टम तो गाइस आपको कैसा लगा कस्टम आपको ये कस्टम तो हम हार गए खैर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं सो गाइस यार प्लीज सपोर्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें आगे आने वाली और भी वीडियो में हम आपको बढ़िया बढ़िया आपके लिए वो भी, भी लेके आएंगे और कस्टम की वीडियोस भी बनाएंगे किसी को कस्टम खेलना हो तो हमारा डिस्कॉर्ड लिंक मैं वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकता है हमको मैसेज करके मैसेज करके कस्टम भी कर सकता है हमारे साथ और हंड्रेड सब्सक्राइबर पर गिव अवे भी रखा हुआ है और गिव अवे कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता दूँगा हम्म, कुछ नहीं करना है गाइस वीडियो हमारी जो वीडियो होगी हंड्रेड सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर उसमें आपको बढ़िया सा कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर देना है तो जिसका भी कमेंट बढ़िया लगेगा और जिसका भी नाम कंप्यूटर में आएगा उसको हम जो है तीन सौ डायमंड का टॉपअप ज़रूर देंगे उसको हम मैसेज कर देंगे उसका मैसेज भी पिन कर देंगे और उस, उसको डायमंड मिलने के बाद वो जो है कमेंट भी डालेगा हम उससे कहेंगे कि कमेंट डाले जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कुछ भी फ्रॉड नहीं है कुछ भी फ्रॉड नहीं करेंगे चैनल की स्टार्टिंग है यार फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं जो भी होगा रियल होगा और अभी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं ये आपको बाल में जो भी गिव अवे करेंगे अपनी पॉकेट मनी से करेंगे तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट यार हम तो हार ही चुके हैं वैसे भी तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ये नॉक बंदा बॉडी शॉट में लपेट दिया है और ये हम गए आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए अगला पार्ट हम इसका लेके आए या नहीं बताइएगा जरूर हैश टैग ओपी सामने टीम बहुत बढ़िया थी